A veces escucho latir mi corazón inerte y logro distinguir tus ojos amazónicos entre la penumbra y la sombra borrosa de tu recuerdo desvanecido entre mi mente. Y cómo olvidar tu encriptante mirada, ese primer amanecer en que su fulgor brilló en mi desolada cueva hambrienta, y fuiste tú quien alimentó mi alma, fuiste el rocío que cesó mi llama violenta. Te amé te amé sin paralelo alguno, pues fuiste de mi adoración mi diosa, más allá de Nefertiti y Artemisa, eras de mi argumento la premisa y de mi gran prosa la lírica infinita. Relampagueame de nuevo con tu esencia astral, como cuando cuidabas de mis noches en sueño y en mi débil sol mortal brillabas en un baile risueño, estruendo milenial de afecto y fuego, de amor sin ego que lloró un triste final. A veces escucho latir mi corazón inerte y beso al viento lo que éste se llevó, entre flores secas y luces opacas de tu recuerdo, arrebatado por la suerte. Aún espero el ocaso por si apareces. Al sol del alba le imploro tu regreso, y pasan las lunas y pasan los meses, ni siquiera duermo ni amanezco, ya ni distingo cuando amanece, pues aún espero el último beso que aguarda de ser sacado preso, aunque tenga que morir mil veces. Todavía conservo en mí todas tus cosas. Tu infante ilusión, tu pícara inocencia y la tierna manera en que te sonrojas cuando de tu belleza hago referencia. Y la calidez de tus brazos, el reflejo de mi silueta pintada en tus ojos, hechos infinitos en tu eterno cielo y tu voz, fantástico canto sonoro, así como lo singular de tus celos, tus pequeños juegos, tus logros, todo lo que en ti me era valioso. Ay, amor, la fuerza con la que me sujetabas, la manera dulce de esperar y de buscarme y tu ideal de que todo fuera un cuento de hadas, de estar juntos por siempre en espíritu y carne. ¿Acaso pude haber retenido en mi alma algo tan sublime y algo tan grande como tú, mi amante y eterna guardiana? Mas ahora colapsas entre luces lejanas y mis tristes naves no te alcanzan. ¿Por qué migraste a tan lejano sitio? Tu boleto de escape lo dejaste conmigo y dime, ¿qué hago con este anillo tuyo? ¿Qué hago con mi silencio si aún queda tu murmullo? A veces escucho latir mi corazón inerte y me envuelve tu dulce perfume oculto entre la brisa y la niebla de mi soledad por tu recuerdo que se fue tras tu muerte.